はですね意外とあの左側にあるところが超えないらしいです200ヤードキャリーで出ないとなんで右側の丸っこい木の方をめがけて打っていきたいと思います 5ヤード8番アイアンで打ちますこれフックですかね上りのちょっとスライスするかなと思います 買いましたえー、ムックに見えるすごいまあまあオッケーボギーじゃないやダボうんまあとにかくもう左ダメですねあと右のプッシュアウトだけ避けたいかなと思います い木の方向少しだけね1本だけ高い木の方向あそこに向かって打てばいいですよねはい、はい、うわ耐えれなかった今フィニッシュうん、もうもうここは距離通り打っちゃうと絶対にダメなホールなので一番小さい58度を使って距離は70ヤードあります た出た出た出た不安不安が出たこうかこうだフックスライスだと思うのでまっすぐ打ちますフックスライス 長いバンカーが左側にありますあでも190で超えるらしいので何もないと思ってドライバーは気持ちよく今日調子いいからねドライバー ちゃった乗りましたね嘘なんでだろう乗りまフライヤーってやつなんか乗ったと思ったんですけど戻ってきちゃったみたいですグリーンの傾斜で多分